नमस्ते साथीहरू के छ हाल खबर नेपालमा लकडाउन भइरहेछ कोरोनाको कारणले अनि तपाईँहरू पनि कोरोनाले गर्दाखेरि आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ होला आज तेस्रो दिन भइसक्यो होइन तेस्रो दिन भएको कारणले अब घरमा के गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि आज टु पिएम अगुवारी को बारेमा भिडियो बनाउन न भनेर सोचेर मैले आज टुपीमा गरेको भिडियो बनाएको छु र हेरौँ न त यो कतिको स्पाइसी हुँदो रहेछ टु टाइम स्पाइसी भनेर लेखिया छ योभन्दा अगाडि मैले two time spicy ramen challenge पनि गरिसकेको हो होइन तर अब क्वारेन्टाइन भइसकेपछि लकडाउन भइसकेपछि अब यस च्यालेन्ज गर्न कुरा आएन सो मैले आफैले अब यो बनाएर आफै खान्छु र हेरौँ टेस्ट कस्तो हुँदो रहेछ इट्स टु टाइम स्पाइसी अनि तर भेजमा है अब टुपियोको पहिले ननभेजमा यो अगुवाले आएको थियो अब भेजमा पनि आइसकेको छ सो लेट्स ट्राई इट मैले अलरेडी बनाइसकेको छु यस्तो छ र भिडियो म त्यहाँ तपाईँले अलि देखि अघि देखिसक्नुभयो होला होइन अब यसमा चाहिँ यसको कारण अब यो कतिको स्पाइसी हुनसक्छ धेरै स्पाइसी छ हुनसक्छ भएको कारणले मैले यहाँ चक्लेट पनि राखिरहेको छु हनी पनि राखिरहेको छु र पानी त छँदैछ है धेरै स्पाइसी भयो भने त चाहियो नि त होइन यसमा अब ट्विस्ट चाहिँ के छ भने टु टाइम स्पाइसी अलरेडी छ तर मैले यसमा यो जुन अकबरेको त्यो जुन सिरप हुन्छ मैले दुईवटा प्याकेट युज गरेको छु सो लेट्स स्टार्ट है तपाईँहरूले खानुभएको छ कि छैन कस्तो टेस्ट छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है भेज टुपियम यो टुपियम अगोएर खाएको चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो कोरोनाले गर्दाखेरि कहीँ जान पनि पाइएको थिएन सो आज यहीँ काम न त बनाएर भनेर खाइएको छ गर्नु भइसक्यो अलरेडी गरि भइरहेको थियो भाँडा त स्पाइसी भनेको छ तर दुइटा प्याकेट युज गरेर होला झन् भएको पिरो भएर तपाईँहरू कुन ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला यो चाहिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई मलाई चाहिँ है यतिकै पनि पिरो खान्छु मैले योभन्दा पहिले जुन रामेन च्यालेन्ज गरेको थिएँ त्यसमा मैले नै जितेको थिएँ पिरो चाहिँ पिरो छ zijn. Kunnen zien. कोही नेपालभन्दा बाहिर यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने अकबरे भनेको नेपालमा पाउने स्पाइसिएस्ट सबभन्दा पिरो खुर्सानीहरू त्यसकै खुर्सानीको सिरपबाट यो नुडल्सको सिरप बनाएको छ सक्ने अब म पस्न पस्न भयो टोइले मैले भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि मजाले साबुनसँग हात धोएको साबुन पानीसँग बिस सेकेन्डसम्म मिची मिची हात धोएको तपाईँ पनि कोरोनामा हुनुहुन्छ लकडाउन हुनुहुन्छ त्यही पनि बिस सेकेन्डसम्म आफ्नो हात धुनु खानुभन्दा अगाडि र कतै केही जानुभन्दा अगाडि र आएपछि पनि बिस सेकेन्डसम्म मिची मिची हात धुनु होला सकिन आँट्यो पिरो पिरो भइरहेछ पसिना पसिना भइसक्यो सो चोप मगाएको अरे spicy two times spicy made in Nepal तपाईँहरूले ट्राई गर्नुभएको छैन भने त्यसलाई पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोस् मैले योसँग जुन सिरप आउँछ त्यसलाई दुईवटा प्याकेट युज गरेँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा मात्रै युज गर्नु होला सुरुमा किनकि पिरो हुँदो रहेछ I'm Sorry for this, but my body You can't go. I'm going I'm going to go. I'm त्यतिखेर चाहिँ पिरो थालेन झन् अहिले चाहिँ पिरो हुँदै जाँदैछ सो तपाईँहरूले खानुभएको छैन भने खानुहोस् र तपाईँले अब खानुभएको छ भने तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो खाँदाखेरिको टु पिएम स्पाइस भेज होस् कि नन भेज होस् यो अहिले करेन्ट भन्ने पनि आएको छ खाएर तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो कमेन्ट भयो तपाईँको कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला र please don't forget to subscribe like this channel. Thank you. Namaste.